やっぱりその機能って限界ありますしこう完全に個室じゃなくてこの上とかでこうつながっていたり人の声が聞いて聞こえてきたりいびきとかいろんなあの騒音とかあるんですよいろんなことが煩わしくなってきたりあの住民とのあのなんなんていうか住民のそこがあんまり良くなかったのでもうなんか 別のところでこうふわふわしてたがいいかなっていうのがありましたねで定住してるのがあんまり好きじゃないのでうんなんていうかどっかに依存するとかそういうのが嫌いでこうあっち行ったりこっち行ったりでこう結構自由奔放に動いているので。 よく言えばあの人にあまり干渉されないということなんですけど悪く言えば結構閉鎖閉鎖的であの人とこうすれ違うとかあの犬型犬か田舎みたいにあの開放的なところもあれば都会みたいにまあ今は東京なんですけども 完全にあの他人とあの干渉しないとかあのあの個人個人があのあの介入しなくて。 人きりは寂しいけど一人でいたいってそういうこう微妙な相反する思いをこううまくこう解消できるような場所かな個室っていう面で一人ではあるけど、まあ、上はつながってるから人の気配とか音とかはするから完全に世界に一人ではないっていうこの 外の世界とのつなぎ止める役割をしてくれるのもあるから一人っていたいけど一人完全に一人は寂しい両方こううまくこう組み合わさってるから逆にすごく居心地がいい空間かな 部のフが気に知らないと思うし基本もうち放任主義だからうん下 <laughs> に手かかるから上のことなんかももはや16超えたら大人って認識をされるからしかも、ね、私なんかは16だからもう働いてもいたからもう社会人っていう認識の中で接せられてたから。 までも忘れてそんなに長く生きられないって言われてたから目標は二十歳まで生きることだったしもうそれ超えちゃったから何していいんだろうみたいなやりたいことってなんだろうみたいな目的はもう全部無視になっちゃってるからまあそれ見つけるのにもちょっとフラフラしてみようかなっていうフラフラし中。 夢っていう夢はないし1年後なんか想像がつかないしうんあまりに自分に興味がなくて何も思い浮かばないかなとりあえず生きていければいいかなっていう目標は明るく楽しくかな 夢夢マッサージ系とかには進みたいかなと思ってるけど進めればそっちの勉強はしたいかなと1年後想像もつかないけどまあそれなりに楽しくやってそうな気はする かななんていうかそ煩わしさから解放されたいとは言ってもうん現状というか結局人とこう交流しないと 人間ってやっぱり成長できないとは思うんですね。そうしてくるとやはり今の社会に全うしていいのかっていう自分の疑問の中で生まれた中で生まれた結論としてはマンボウとかこういう満喫っていうのは確かに一時的な利便性は素晴らしいとは思うんですけどずっとこういうところに依存していてはやっぱりダメだと思うんですよ。それ結局 今までの生活とが嫌であのこういうところに至ったっていうのも結局こういうところもまたこういう便利なところもあの移動していてはダメだと思うんですよ。そういう意味でもうすぐにあのこういうところを脱却してあの新しい世界に 順応していく、あの忍耐力や力強さを持っていきたいなって思いますね。